大家好，欢迎来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。那今天是第七讲，人生如战场。那我们亚洲地方。 那新加坡也好，马来西亚也好，啊，其实我们比较多的信徒其实都没有真正的经历过啊打战的一些的经历，但是在我们的这个呃圣经经文里面啊，我们来看呢，因为耶和华赐人智慧、知识和聪明，都由他口而出。 他给正直人存留真智慧，给行为纯正的人做盾牌。我要保守公平人的路，务必亲近人的道。你也必明白仁义、公平、正直一切的善道，智慧必入你心。你灵要以知识为美，谋略。 必护卫你，聪明；必保守你，要救你脱离恶道，脱离说乖妙话的人。那我们的题目是“人生如战场”，我就是从切入点啊，这个战场的切入点来去看我们的人生，因为刚才我们说了。 就是说，我们不一定会经历过啊这些打仗的事，但是我们读了这个经文里面，你会发觉到里面有好多的一种形容啊名词啦、盾牌啦、护臂啦、啊护卫啦、保守啦、脱离啊这些等等。那对当时在圣经时代的犹太人来说，他基本上不会陌生，因为他们。 哦，你从经文里面你会发觉到，他们常常都是打仗、打仗、打仗，哦，然后被屠戮，哦，然后呃失败了，然后又去打仗，然后又呃胜利了，哦，起起伏伏，起起伏伏。其实呢，对他们来说，打仗并不是陌生的事情。所以，当他们在读这个经文里面的时候呢，要强调说。 你们要做智慧人，跟随我，那我上帝啊，一定是要应许在你们的身上。而你们在当中呢，面对的各种各样的，不论是你的人生也好，不论是你真正的打仗的事也好，或者你面对敌人攻击也好，各种各种的事情，那在当中，上帝就做你的盾牌，做你的。 护卫做你的护臂，保守你，托你你啊，在当中呢，与你同在。所以对犹太人来说，其实真不是陌生，他们是真正的哦，很感受得到，也很贴切的，真的是需要上帝在当中作为他们的元帅，来为他们打仗。而对我们来说呢？ 我大前提都说我们都没有打仗的经验嘛，就算我们新加坡啊，我们有训练哦，后备军人呐，啊正规军人呐，真的去去打仗的，呃这些训练我们都有做过啊，但是很多人都笑说，哎呀，新加坡可能难可能打仗？所以啊我们没有实在的、实际的去打仗。不过呢，我们的人生如战场呢，那你真的是发觉到。 我们的人生其实就很多时候都是挑战，很多时候都是在打仗的经历。呃，当然是每一个人有不同的战场啦。哦，有一些人啊，你真的是啊，在工作里面你面对不同不同的这些人呐，上司也好，下属也好啦，同事也好啦，哦，这些在公司里面的这个呃呃问题啊，重重啊。 啊，不论是你是朋友之间的也好，哦啊，亲属之间也好，人事的打仗也也有，对不对？啊，公司要爬升级啊，人事里面人的这个紧张，当然有一些人眼睛一张开的时候，哇，我今天能够赚多少钱呢？哦，这也是他的这个每一天的经济上的一个战场了哈啊哦，生意啊能够做多少啊，对不对？ 啊，收入能够有多少啊？当然，你还有其他的处事哦，面对的一些的问题，要怎么样去处理它？啊，其实，在这个过程当中哦，我们很多时候就是蛮蛮多的挑战压力，而这些都使到我们很纠结哦。我们不懂要这样做，那样做。 啊，然后我们可能就会想一些计划，要想要这样做那样做啊。有些时候我们哦，真的是哦，呃呃呃呃，在当中你会发觉到哇，它好像是一个战场这样，而每天都紧紧张张、紧紧张张啊。可能也真真实实的哦，就是你有敌人呐，有攻击你的人呐，要伤害你的人啊，也也可能的。所以你人生如战场，所以。 对我们来说呢，我们真的是很希望，呃，也很需要上帝的应许做我们的元帅。是当我们在人生的战场里面，我们真的是需要我们的神，他能够拔刀相助啊，做我们的这个搭救啊，来保护我们，为我们出头，为我们打仗。 而他所提到的盾牌，我们真的是希望上帝哦，就是我们的盾牌哦，哎呀，保护着我们，让我们不受到各种的伤害哦。上帝就在我们的身边哦，做我们的护卫呀，哦，做我们的护卫呀，好啊，有什么困难啊，他做我们的护卫，来来帮我们出手啊。上帝是帮助着我们啊，能够脱离。 当我们面对困难问题的时候，上帝就能够伸手下来哦，帮助我们脱离这个危险的事、危险的人啊、危险的各种各面的哦，上帝都在当中。这就跟圣经里面诗篇里面常常提到的神是我们的山寨啊，是我们的靠山，神是我们的。 这个呃避难所帮助着我们，神是我们的高台啊，帮助我们看到什么地方的危险。所以各位弟兄姐妹们，我想我们每一个人都有我们人生不同的各式各类的战场。有些时候我们也真的是感觉到很累啊，有些时候我们真的是很烦。 很压力，很纠结，有些时候我们真的是走不出来，也转在当中。哎呀，我们真的是需要神在当中，如同经文里面所说的是我们的盾牌，是保护我们、保守我们、帮助着我们的。我们一起祷告。 主天赋啊，我们的人生里面有各式各类的这个战场，也遇见不同的这些的呃攻击、伤害和各种的挑战。但是主，我们虽是有限，也或许我们似乎呢，我们虽是烦恼，我们也纠结。但是主，你已经应许了，你就是我们的盾牌，是我们的保护。 你是我们随时的这个搭救和帮助，所以让我们学习紧紧捉住你，依靠着主你，向你祷告奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力啊，或许这个就是我的战场吧。 哦，侍奉神的战场，有些时候面对疲累，有些面对哎呀，没有人支持；，有些时候面对人家，呃，可能也会笑一笑我，呃，花时间做些什么，啊，对不对？但是啊，这个是我的战场咯，啊，所以需要你们也在当中来随时的，能够给予呃各方面的支持、帮助，啊，点赞、订阅。 好，关注转发啊，还要记得啊，为我祷告啦。好，所以好像上一次有提过的，就是呃，有预备做一个题目，是我问你答啊。那你们问我答了哦，所以请提供一些呃实践性的需要的呃一些问题啊。这个都需要你们去到 YouTube 那边填呐，哦，填在那边，然后我累积收集的。 我就呃可以啊来做这样的一个节目了，好，周一、周三、周五我们再见，耶稣爱你，与你同在，上帝祝福你。